動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子、バオシンです。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、今回こちらの暴走横断記念乗車券を使って、もう一度、小湊鉄道の甲府台から5位駅まで途中下車しない旅をお見せします。では、今回の旅の話 風台駅に到着しましたこれから8分後に到着する電車に乗って五井駅に向かいたいと思います ご利用いただきましてありがとうございます。続いては、ご利です。次は、山田、山田です。 J'avais peur. 山田、まず山田です。歩いて左側です。 カルサ三ツカルサ三ツ俣です 三ツ俣、さん三ツです。お口左側です。 は雨上日、雨上日です。 Thank you. 次はパルサ村上パルサ村上です Okay. カルサムラカミ、カルサムラカミです。折り道左側です。 今、5位、5位、終点です。 到着いたします。香りの際、車内に落とし物、お忘れ物など、なさいませんようご注意ください。お乗り換えのご案内です。今度の藤号線上り、宿宿、その方面、各駅停車の千葉行きは1番線より16時53分。上り各駅停車の千葉行きは1番線より16時53分の発車です。下り、姉崎、木更方面、快速列車の秘密行きは2番線より 16時43分下り回復列車の引き続きは2番線より16時43分の発車ですこの列車3番線到着折口右側です本日も小湊鉄道をご利用いただきましてありがとうございました終点5位です I'm 五井駅に到着しました。ここが小湊鉄道の始発駅であり終点です。これが小湊鉄道の車両基地なんだそうです間近に見るとやっぱり迫力違いますね 最後にご紹介したいのはこの小湊待合室です。この小湊待合室、何が素晴らしいかと言いますと、利用者の声を聞いて作られたカフェなんだそうです。ところがですね、4時上で営業時間短縮してまして、入れるのかどうか心配です。あ、でもラストオーダー16時45分だから、なんとか。あ、入れます 小湊町合室なんですけれども、まあ、運が良ければ利用させていただけるかなと思ったんですけれども、ラストオーダーが終わったそうです。はい。はい、まあ、また次の機会に改めて詳しくご紹介できればなと思います。というわけでエンディングになるんですけれども、今回の動画はどうだったでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。